ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je ne peux le payer. Alléluia. Ah, Alléluia. je n'ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance. Tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je ne peux le payer. comme une brébis suivant sa propre voie. Perdu dans les ténèbres, loin de mon Dieu. Il a fait briller sa lumière sur moi. de moi, c'est de t'aimer et te rendre la gloire qui t'est due et te rendre la gloire. oiseaux du ciel.